Hammaga bir assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xudo xolisi kecha aytib o'tib ketgan Corona render 8 dan qo'shilgan yangi funksiyalarni qilamiz ko'rib chiqamiz. Bu funksiyalar vizualizatorlarga, yana rasakod modelchilarga o'zim hamma mana shu 3D sohada ishlaydiganlarga rasakodda qo'l keladigan funksiya bor. Inshaalloh Hop, bu videodan keyin sizlar ham bitta eksperiment qilib ko'ringlar sakkiz hali o'rnatmagan bo'lsalar bo'lsanglar o'rnatib olinglar endi man o'zi aytayotgan narsam bor edi necha yildan beri shu narsani ozgincha o'ylab kelardim yo'lga qo'ysa qanaqa bo'larkan deb lekin o'sha chaos kosmosda vreyda уже yo'lga qo'yilgan edi kosmos brauzer degan no endi hozir bu narsa koronaga ham ko'chdi faqat bunga bitta notomoni bor registratsiya qilishinglar kerak registratsiya qilib turib internetingda doim ishlash kerak bunga keyin registratsiya litsenziyani sotib olgan bo'lishinglar kerak hop oyiga qirq yevro evasiga sizlar mana bunaqa katta uchta modelni omboriga tekinga ega bo'lyapsizlar xohlaganingizcha mana modelni bu eng qiziq joyini aytaman sizlarga bu modellarni sizlar xohlagan mana uchta vrey bilan birga ishloladigan hamma uchta dasturlarda ishlatishingiz mumkin masalan deylik man hozir hammasini ko'chirib qo'yganman bu modellarni masalan eksteryorga qilayotgan bo'lsa menga mashina kerak deylik kiraman ko'chirilganlari bor mana bitta downloaded uchta models masalan e, vehiclesga kiradigan bo'lsam mana ko'ryapsizlar mana yerda o'sha modellar bor masalan yuk mashinasi kerak deydigan bo'lsam mana bosdim arzimagan soniyalar ichida уже mana yerda manda paydo bo'ldi manda bu hozir proksi holatida turibdi mana buni masalan e, full meshga o'tkazadigan bo'lsam mana ko'rayotganingizdeki arzimagan sekund ichida bizada уже e, tayyor model sahnaga kiryapti yana bitta zo'r funksiyani aytaman masalan buni duplicate to mesh bosadigan bo'lsanglar sizlarda xuddi mana proksiyli sizlarda mana bitta mesh holatida mana e, sahnaga tushdi endi misol agar haqiqiy o'sha modelni o'zi bilan qiladigan ishlarim bor degan bo'lsanglar bemalol mana e, mesh holatida olib kirib ishlatsanglar bo'ladi yana bitta zo'r joyini aytaman sizlarga bu hammasi to'liq material berilgan holatda turibdi mana hammasi e, korona material berib chiqilgan to'g'irlangan renderga tayyor hech qatini to'g'irlashinglar shart emas o'sha rasmda qanaqa bo'lsa xuddi o'sha holatda paydo bo'ladi misol uchun e, modellardan ancha sifatliroq modellar bor bu yerda Xo'p, yana misol endi sizlar o'zingizlar modeliyatsiya mumkin yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Sizlarda endi materiallar ham qo'shilindi. Bu yaqinda qo'shilindi, mana shu iyun oyidan update bo'lyapti. Har oy 200 tadan oshiq model material e, qo'shilyapti bu yerga. Bu materiallar misol render ready, ya'ni renderga tayyor holatda e, optimizatsiya qilingan. Va buni masalan e, arzimagan soniyalar ichida mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Material editor hammasini o'chirib tashlayman bitta view. hammasini belgilab turib o'chirib tashlayman masalan manga kerak emas bular o'zimni bibliotekam o'zimga yasagan materiallar bilan hop mana bitta mana bo'mbo'sh oyna paydo bo'ldi ko'rayotgan edik hozir man misol kosmosga kirib deylik masalan manga ana yog'och kerak bosadigan bo'lsam mana eksportni bo'ldi tushdi manda hop kiramiz mana bitta o'sha kecha ko'rsatganlikdagi holat bizada mana yuzaga keldi fizikal materialda уже e, to'g'irlangan bu degani nima aytsa bo'ladi hamma narsa tayyor degani masalan fizikal material legacydan ko'ra afzalli tomoni legacydan ko'ra tezroq hisoblanyapti hozir va fiskorrektniy nima desa bo'ladi hayotiga yaqinroq bo'lgan holatda ishlayapti hech qanaqa muammosiz bemalol ishlatishingiz mumkin hali registratsiya qilmaganlar ishlatib ko'rishni men bilmayman anaqani kosmosni lekin registratsiya misol уже qilishga arziydi puliga 48 yevroga hozir 12 tami 13 ta dastur 48 58 yevroga 13 ta dasturga umumiy 22 ta anaqa qo'shib berilyapti hozir programma chaosda Xo'p, litsenziya yaqinda sotib olgandik biz e, faqat koronani ham oshib ketib qolibdi o'tgan yil 25 yevrodan adoyiga bu yilda уже 40 48 mi shunaqadan to'ladi adashmasam o'shanga hozir tilimga o'tirib qoldi bu son mana tayyor mana materiallar bor misol onlayn deydigan bo'lsanglar mana onlayn hali ko'chirmaganlarim ham bo'lishi mumkin o'shanga hozir ko'rsatib chiqyapman masalan deylik binolar qo'yishinglar kerak bo'lishi mumkin mana fonga kirasizlar qo'yasizlar bo'ldi mana tayyor model yasash o'zi umuman ham e, ochiqchasi ketadigan bo'lsa bu yog'iga kerak emas ham bo'lib qolishi mumkin yaqin orada agar mana shu ketishib bo'ladigan bo'lsa chunki e, odamlarni o'zi bemaloligi e, uchta sohasini misol ichida mana tayyor presetlar yordamida xohlagan modelni mana bitta unaqa hazilakam narsa emasda masalan modellarni o'zi ham hazilakam emas o'zinglarga saqlab olsanglar ham bo'ladi masalan duplikatni mesib turib o'zinglar xohlagan joylarga max faylni olsanglar bo'ladi masalan deylik hozir ko'chirib qo'ygan modellarimni olaman masalan mana buni ya'ni o'sha yuk mashinasini duplikat mes qilaman hamda proksini o'chirib yuboraman buni masalan fayl save as masalan deylik ishchi stolimga fire truck deb yozib qo'yaman fire truck bitta max mana bo'ldi bu max tufayli masalan e, man endi keyingi misol sahnalarini ham bemalol ishlatsam bo'ladi misol litsenziyam tugagan holatda ham bemalol bu e, faylni olib turib misol boshqa odamga tarqatsam ham bo'ladi kerak bo'lsa modellarni agar kerak bo'ladigan bo'lsa masalan litsenziyasi hali yo'q bo'lishi mumkin misol shunga o'xshagan holatlar bo'lishi mumkin lekin litsenziyasi yo'qligi tavsiya qilmayman e, sotib olaylik iloji boricha chunki ancha harakat qilishyapti bolalar ham bu yerda chaos group biza e, bitta ikkita yangiliklar qilmoqchi edik e, bizdan oldin mana o'tib ketib qolishdi ho'p xudo xohlasa shu mana shu narsani aytib o'tib ketmoqchi edim kecha va'da qilgandim bugun video chiqaraman deb e, shu mana xudo xohlasa mana shu yangiliklar keyin yana korona ozlantirib reset bera oling koronada yangi skatter paydo bo'ldi chaos kosmos chaos skatter to'g'rirog'i hozir ko'rsataman bu nima aqlli tomonlari bor oddiy skatterdan bu yerda masalan endi oldin e, biza e, forest pakda aytardik forest pakda bizada e, transformatsiyalarni misol boshqarsa bo'lar edi masalan include exclude yordamida masalan deylik hozir bizada mana bitta qanaqadir bitta plane bo'lsin va buni ichida masalan bitta yo'l chizaylik mana qanaqadir mana shunaqa yo'l bo'lsin va bu yo'l masalan qanchadir qalinlikka ega bo'lsin masalan outline outline beraylik mana taxminan mana shu ega bo'lsin biza hozir e, men kosmos so'zida ham manimcha ko'chirib qo'ygan bu vegetationlarimiz bo'lishi kerak o'shalarni shunday olib qo'yib ishlatib yuboramiz xo'sh shuni models bizada hmm, vegetation downloaded o'tirgan bo'lsak models vegetations hop masalan mana model olib kirib o'sha scatter bering mana kattaroq mayda lekin faqat sal sal kattalashtiramiz hop kattalashtirishni son bilan qilamiz hop masalan 10 metrga bo'lsin mana 10 metr bo'lsin hop mana äh, bu yo'ldan boshqa hammasi agar menda bo'lsin deydigan äh, bo'lsam scatterga kiraman misol äh, distribute on target objectsga amrini tanlayman instance modelga amrini tanlayman hozir hamma yoqda bo'lib ketdi Albatta, mana include exclude degani bor splines ga mana bosmamni bitta ko'rsatib yuboraman hozir manda sal model ko'payib ketib qolgan shu sababdan bunaqa katta ko'rinmayapti masalan deylik mana buni chiziqlardan tortadigan bo'lsam mana nuqtalarni mana olib turib kengaytiraman yarmini mana olib tashlaylik mana ko'ryapsizlar mana shu chizig'i qattiq bo'lsa o'sha chiziqdan bemalol o'sha yo'llarni boshqalarni bemalol qilishimiz mumkin bo'ladi hech qanaqa yo'q. xudo xohlasa bu bo'yicha yana alohida video ham chiqaramiz inshaalloh yaqin orada eksteryer bo'yicha inshaalloh shu umuman olganda ancha yengilliklar katta bo'lyapti o'shanga update bo'lishinglarni tavsiya qilaman eng oxirgi versiyalar bilan yana mana shunaqa qo'shimcha yana funksiyalar bor yangi kartalar qo'shilgan bularni hammasini o'zi alohida qilish kerak dekol dekol ham zo'r narsa bo'ldi korona dekol bu narsa f stormda bor o'shaning uchun f storm ishlatib o'rganib yurgandik endi bu narsani anaqaga koronaga qachon ko'chirarkan deb o'ylayotgandik koronaga ham ko'chirishdi buni bu narsa bizada masalan bitta materialni boshqa material ustida o'sha belgilangan joyda o'zinglar xohlagan masshtabda boshqarish imkonini beradi juda kuchli narsa xudo xohlasa bu bo'yicha ham video chiqaramiz inshaalloh ho'p xullas e'tiboringiz uchun rahmat xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling